Hyvää päivää. Soritari täältä maailmalta, terve. Mä kattelin tehdä nyt tämmösen videon tuota, miten matkailu on vaikuttanut meikän elämään henkiseltä kantilta. Ylipäätänsä ajatus koko meikän matkaa lähti siitä, kun meikähän viimeisen vuoden asui tuossa Kalliossa. Siellä tuota, jokainen varmaan tunnistaa Kalliossa semmoisen piirteen, että siellä alkoholilla on tosi iso osuus elämässä. Mullakin meni koko viime vuosi niin periaatteessa ryypätessä ja sitten tuota, meikä alkoi huomata itsestä semmosia alkoholismin, alkoholismin piirteitä tosi paljon. että yhtäkkiä se kaljan juominen, niin se ei ollut mitään, niin kuin, se ei ollut mitään semmoista hauskanpitoa lähetään bilettä klubille, vaan se oli semmoista jatkuvaa olon tasottelua. Että joka päivä kun herää, niin sulla on vaan tuota, semmoinen vähän pöhnä päällä, että pakko saada olut heti aamusta, että se tuota, lähtee se pöhnä. Mä en sano sille, etteikö se olisi ollut hauskaa. Etteikö se olisi ollut hauskaa ainakin hetken. Mutta pitemmän päälle niin ei olo jatkuvaa tasauttelu, niin ei se, ei se ole ikinä tuota, ei se ole pitemmän päälle hyvästä. Ja meikä tahtokin vähän päästä kokonaan siitä kallio ilmapiiristä poissa, koska, koska ei se ole ihmiselle pitemmän päälle hyväksi. Jokainen, joka kalliossa on asunut, niin tiedostaa tämän, että siellä, siellä kalja virtaa ja se on halpa, halpaa periaatteessa ja kestävää. Siellä tulee ryypättyä ja kaikki rahat menee jatkuvasti kaljaan ja hauskanpitoon. Niin. Eli y- yksi juttu, mitä meikä haki matkalta, oli justiin se, että meikä tahtoo selvittää päätäni vähän tuota sen koko ru- rumpan jälkeen. Ykköspointti meidän omassa alkoholismissa oli se, että meikä koki, että meikä täytyy olla jatkuvasti sosiaalisempi. Että meikä täytyy olla koko ajan mukana kaikessa. Jos meikä ei tuota jos melkein on jossakin, niin melkein jää paitsi jostakin. Ja se oli ehkä se pahin juttu, että sen takia jatkuvasti piti olla mukana kaikessa. Ja totta kai ihan uskomattomia kokemuksia ja uskomattomia kavereita tuli koko vuoden aikana hommattua. Mutta nyt just matkalla kun on ollut, niin tuota, miten se on, mekä toivo just, että mekä pääsee pois siitä kaikesta. Meikä, just, meikä itse lääkitin itteni jatkuvasti oluella, koska sillä tavalla meikä pystyy olla jatkuvasti ihmisten seurassa ja ihmisten keskellä ja ihmisten pyörteessä. Ja kyllähän se on hirveän huumaava olo, että pystyy tehdä silleen, pystyy olla jatkuvasti se sosiaalinen tyyppi ja näin. Mutta se henkinen kasvu, mitä meikällä on tässä matka-aikana tapahtunut, meikä jos et ole katsonut semmoista kuin Jaakko Keson Burma-päiväkirja, niin siinäkin tuota paljon puhutaan tästä itsensä löytämisestä ja henkisestä kasvusta, <clears throat> että matkailu on semmoista itsensä löytämistä. Niin mulla tosi nopeasti ensimmäisen kuukauden, kuukauden aikana niin Intiassa kun olin, niin tuota, siellä niin löysin itse. <laughs> Meikä voi sanoa, että meikä löysin itteni periaatteessa siellä. Mä aloin tiedostaa tosi selkeästi, että, että ei meikään tarvitse olla sosiaalinen. Ei meikään tarvitse olla mitään, mitä mikä ei ole. Koska lopussa se alkoholinkin tuoma se sosiaalisuus ja kaikki, niin se on vaan harhaa. Se ei ole, se ei ole sinua täysin. Totta kai se on sinua, mutta se on kuitenkin vain aisti harhaa siinä vaiheessa. Niin meikä alkoi tiedostaa tosi selkeästi, että ei meikä, ei meikä tarvitse olla mitään muuta, mitä meikä ei ole. Meikä on syntynyt semmoiseksi, mitä minä olen. Ja jos meikä tahtoo kehittää sitä, niin ei se ainakaan alkoholin kautta tuota loppupeleissä onnistu meikä nyt viimeisen kuukauden aikana, niin meikä on päässyt, yksi, meikä on päässyt tissuttelusta eroon. Siis silleen, että meikä ei enää tota, muuten vaan juo kaljaa silleen päivittää huvikseen. Se ei enää meikää. Meikä on alkanut hyväksymään itteni semmosena, mitä meikä on, ja meikä tykkää sitä, minkälainen meikä on. Meikä ei ole mikään täys ekstro, ekstrovertti, mutta jonkin verran meikä on ekstrovertti. Meikä vaatii aina omaa aikaa ja vaadi sen omaan tilan ja rauhoittumisen ja latautumisen aina mutta silti totta kai mä jatkuvasti tykkään ja tahon olla sosiaalisempi edelleen. Se on sitä jatkuvaa kehitystä, mitä itse hakee itseltä. Ja en mä sano, että me olisi tässä, nyt tässä vaiheessa semmoisessa pisteessä, että, että nyt ollaan siellä, nyt ollaan ytimessä. Vaan elämä on jatkuvaa kehitystä ihan loppuun asti. Esim. tällä hetkellä niin mulla, mulla tuli tänään justiin se se mieleen, että ei vitsit miten onnellinen meikä on tästä tilanteesta, missä meikä on. Että meikä on saavuttanut jotakin ja päässyt tämmöiseen pisteeseen. Mutta ei se ole, ei se ole pysyvää todellakaan. Siis se on, tämän jälkeen tulee taas, alkaa uusi jakso ja taas tapahtuu kehitystä, ainakin pääsisällä. <laughs> Mutta mitä niin kuin ylipäätänsä henkisestä elämästä, niin meikä voi sanoa, että meikä on paljon vahvempi. Meikä tiedostaa että omat heikkouteni ja meikä tietää, että se on myös ihan ok, että meikä ei ole niissä niin hyvä. Meikä ei väkisellä yritä olla parempi niissä, koska se on kuitenkin meikän perusluonne, mistä se pulppua ja samalla meikän kaikki elämäni kokemukset, mitkä on muovannut meikä sitä tämmöisen, mikä mikä nyt on. Eli pointti on siinä, että... No en tiedä, missä se pointti on. Eikä tahon tähän samaan nyt tuota, kertoo vähän meikän, kertoo vähän meikän tuota, elämän katsomuksesta miten meikä näkee, miten elämä menee. Ihmisiä ajaa jatkuvasti intohimo ja halu. Ne on kaksi tuota asiaa, jotka jokaiseen, jokaiseen tekemiseen vaikuttaa. Jos et halua jotakin juttua, niin sä et voi saada sitä. Ja jos et sä taho mennä puhumaan jollekin, niin sitten sä et, voi, sitten sä et puhu sille. Jos et, jos et sä taho saada tuota esim. rahaa, <laughs> niin sitten sä et saa sitä. Jos et sä taho saada jotakin kitaraa tai jotakin, niin sitten sä et voi saada sitä. Elämä on vain jatkuvaa tuota tekemisen keksimistä ja niiden halujen löytämistä. Aistit ohjaa jatkuvasti siihen, että siis jos jossakin kolahtaa, niin sä heti sun kuuloaisti poimii sen ja sä heti kiinnostut, että mitä tuolla tapahtuu. Sen jälkeen sun aivot punnitsee, että onko se niin kiinnostavaa, että sinne kannattaa lähteä katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, vai onko se jotakin semmoista, mikä sulle on, sä ja tiedät, että aha, se oli tuo. Että se oli vain lintu, joka laulo tai visersi, että se ei ole mitään kiinnostavaa. Ja mitä pitemmälle elää, niin sitä tuota vähemmän asiat alkaa kiinnostaa, koska kun ne tapahtuu uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, niin aivossa ylipäätänsä aistervat siinä vaiheessa, niin ne vaan ne tehostuu ja tehostuu. Ne, ne on täysin sulla tiedossa, että se on tuo juttu. Sä et voi kiinnostua niistä enää. Ja loppupeleissä sekin, että mikä on elämän tarkoitus. Isoja filosofisia kysymyksiä. No mikä se on? Elämän tarkoitus on, tai mikä ihmisellä jokaisella on sisällä, mikä ohjaa ihmistä, on halu tulla rakastetuksi. Kaikki mitä sä teet, niin sä teet halussa tulla rakastetuksi. Vaikka joku sanoo, että ei minä taho, että joku mua ei kiinnosta, sillä ei ole vittuakaan väliä. Kaikki mitä sä teet, niin sä teet halusta, halusta tulla rakastetuksi. Esimerkiksi, jos sä aloitat uuden soittimen soittamisen, niin sä haluat, sä haluat jossakin vaiheessa olla niin hyvä, että sä pystyt viihdyttää sille ja tuomaan sille iloa toisille ihmisille ja sitä kautta ihmistä alkaa rakastaa sua ja se on se pääpointti. Sama homma, että sä, esim. Siis sä menet puhumaan jollekin ihmiselle ihan sen takia, että sä haluat, että ne hyväksyy sinut. Vaikka sitä ei itselle että no en minä, en minä taho olla hyväksytty, minua ei kiinnosta, niin jatkuvasti sä punnehet kuitenkin niitä asioita se on tosi vahvan Amerikassa nykyään, että meikä ei enää, meikä ei punnihe tai tuomi, tuomitse itteeni meikä ajatusten takia. Meikä pystyy paljon avoimemmin nykyään tuota jakamaan meikä ajatuksia, koska meikä tiedostaa sen, että se on kuitenkin minua siinä vaiheessa. Se on sitä, minkälainen minä oon ja ei sitä tarvitse peitille. Sun ei tarvitse punnita sun mielessä, että hyväksyykö sut, ihmiset sut, jos sä sanot jotakin esim. Että olisiko tää siistiä, jos mä sanoisin näin ja näin. Eli mitä matkailu meikälle on tehnyt, meikä hyväksyy nykyään niin semmoisena minä olen. Meikä ei tarvitse alkoholia siihen, että meikä olisi sosiaalisempi, jotta meikä tuntisi olevani parempi ihminen silloin. Meikä tiedän, että olen mitä olen ja sen täytyy riittää. Sen takia ei kannata kenenkään antaa ikinä sanoa, että tuo on väärin, koska elämässä ei ole mitään väärää eikä oikeita. Jatkuvasti kaikki valinnat, mitä sä teet, niin ne tulee kuitenkin, ne tulee joka tapauksessa tapahtumaan. Jotakin tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Ja loppupeleissä mikä se sinun valinta on, niin se on kuitenkin se, että mikä sinun, mikä sinun päästä tulee, mikä sinun luonteesta tulee, mikä sinun, sinun kaikki aikaisemmat kokemukset, mitä sinä olet elämäsi aikana kokenut, niin ne, ne tekee sen päätöksen. Siinä on koko elämän matka, joka ohjaa sitä seuraavaa päätöstä, että onko tämä fiksu riski. Kannattaako tämmöinen ottaa? Jos joku sanoo sulle joskus, että ei noin olisi kannattanut tehdä tai mitään, niin vituut. Joka tapauksessa sinä tulet tekemään sen oikean valinnan aina, koska se on sinua. Ei ole mitään oikeaa tai väärää elämässä. Ja elämä on loppupeleissä vaan matka, jota ohjaa sun aistit ja semmoisena se on pysyvä. En tiedä, tästä tuli nyt tosi syvällinen ja tällainen mietteliäs video, mutta jos yhtään jaat näitä samoja ajatuksia, jos sulla on erilaisia tunteita tai ajatuksia elämästä, niin kommentoi ihmeessä video, meikä kiinnostaa todellakin tietää, koska sekin on, että tämä on minun tapa kokea elämä. Minun tapa ei ole ainut oikea, se on vaan minun. Koska loppupeleissä vaan minun maailman merkkaa. Jos minä en olisi kokemassa tätä minun juttua, niin ei tätä olisi olemassa. Mutta silti kaikilla muilla olisi oma juttu menossa. Niiden oma matka menossa. Ei mitään, jätetään tämä nyt tähän ja jos herätti ajatuksia, niin me mielellään vastailemassa ja kommentoimassa. Jos tämmöinen video yhtään sytytti, niin tilaa kanava tuosta alhaalta ihmeessä. Tulee varmasti, varmaan jatkossakin, koska meikälle itelle, meikälle itelle psykologia ja elämänkatsomus on tosi isossa, isossa roolissa vaikka ei sitten normaalissa elämässä näytäkään. Ei mitään, kiitoksia.